представляете, какое у нас утро? А, минус 9, да, по-моему? В общем, это ужас. Доброго утра, блин, я сейчас иду в душ, и просто у меня брррр, я как представляю, насколько там холодно на улице. Ужас, минус 9 или даже уже минус 10. Скоро должны родители приехать, поэтому ждем их. А я в душ. Так, готовим сегодня на завтрак блинчики. только сейчас муку еще принести. Ой, все приехали. Че, вы там замерзли? Мы? Я да. У нас гостя башка. Да ты че? С колюней? Я тут все намешала, здесь у меня немножечко молока, соль, сахар, два яйца. Давай, сынок, я приготовлю завтрак, я тебе позову. Так, теперь это все вот так перемешиваем, и потом муку будем всыпать и также перемешивать, чтобы не было комочков. Навела все. А, если вдруг будет э, слишком густое, то потом разбавлю молоком. А пока поставила разогреваться сковородку, и сейчас сюда немножечко масла раскалю и волью это горячее масло в эту тоже смесь и буду быстренько все мешать. Заглядается. Опять из меня. Это не выдержала телефон. блинчики жарятся. Первый блинчик вот такой вот получился. Фонь, посмотри на маму. Ты куда? Работу. На работу? А с кем ты пойдешь на работу? Сам? Да. Афанасий Сергеевич? Бабушку попроси, бабуля тебе. Ты красавчик, и в галстуке. Ой, молодец. Мне так нравятся такие работники. И тебе тоже нравится? И мне такие мальчики нравятся. Бабушка такие любит. Ты как директор у меня. Да, я да. Директор мясокомбината. Все красиво, ты что? Посмотри на маму. Мне такая Достала соус, не знаю, как он, клубничный или малиновый. Вот так вот он в пакетике хранится в морозилке, в двух пакетах даже. И сейчас в микроволновку на разморозку ставлю. Завтракаем. Блинчики готовы, они, конечно, не айс, но главное, чтобы вкусные блинчики. До 31 там все. А, даже 31 где? <laughs> Да. Так, Гриша, дай ему соус, пожалуйста. Соус разморозился. Так что будем с соусом. Так, сейчас мы что делаем? Повторяем английский. Давай. Что у нас тут нужно? Эм, приказания, пожелания, да? Вот это выучить. Стендап! Встали! Да. Так, радио. поцелуй маму. Да, так, э, в общем, начинаем готовить обед и повторять английский. Готовить пюре хочу опять, как Ольги Матвей, <laughs> приготовить, если вы помните, я готовила пюре э, по ее рецепту, начистила картошку, сейчас все помою, порежу, а здесь у меня уже закипела вода с лаврушкой, с перчиком и с солью, и в кипящую воду буду класть картошку. Так, все, теперь в кипящую воду добавляю всю картошку, блин, я так боюсь кипятка брызни, блин. Вот. Все. Не, не больно. Все в порядке. Сейчас надо теперь все в округе вытереть. Не, не больно. Все ну хорошо. Что, ты думаешь, что больно? Все, сейчас все вытерем. И все хорошо. Готовите это отбивные из индейки. Вот это и грудка. Кожу уберу собачкам. А порежу, немножечко отобью, посолю, поперчу и буду обжаривать. Отбила я несколько кусочков, теперь сейчас я беру штуку, чтобы не взять, и отбивать. сейчас вот уже будем жарить. Наливаем маслица и набиваем его. Тут это у нас варится. М Пожарила я все эти отбивные. Теперь что делаем? Главное теперь выбрать весь перец вот отсюда. Можно ситечком, я ложкой сейчас его уберу сюда. Ну, чтобы он там не попался. Все, главное теперь вот это сделали, и теперь будем делать пюрешка. Вот еще один пюрешку. Уже кушают? Уже кушают мальчики пюрешку с отбивнушкой? Так что... Антон в садике, здрасте. Вот. А я сейчас еще сделаю нам с папой салатик. А а ну, приедет же на обед. Я уже приготовила салат нам сегодня с подсолнечным маслом, немножко уксуса, капуста, горошек, петрушка. Вот. И соус из майонеза, кетчупа и горчицы. Буду сейчас Гришке гладить одежду. И открыла окно, и у нас там что-то белое <laughs> даже лежит, представляете? Но все равно холодно, минус 6 или минус 7 до сих пор. Небо, на самом деле минус 6, минус 7 очень-очень плохо переносится. Очень холодно, кажется. Еще ветерок там дует, в общем, бе не люблю холод. Падаешь? Да. Бежишь, бежишь и падаешь? Да. Все, будем кушать. Да. Тебе да. тоже? Афоня всем вилочки раздает. Афоня еще раз. То с Гришей он пообедал еще раз. Пап. Вот такая вот у нас. Это, это тебе. Вот мама на Гришином месте. Да. На Гришином месте, да, и салатик будем. Папе еще захотелось кильку. Купили кильку в томатном соусе. 240 грамм. А сколько она стоит? 39 рублей? Да, Сержи? Сколько да. стоит килька? 39? Что я поболтала с родней. Фонька спит. Я даже накрасила ногти в это время. Родня, привет! Круто, <laughs> что я вспомнила о том, что хочу накрасить ногти. Блин, у меня петрушка. Так, э, и сейчас буду начинать делать пряники, фастфуд, э, будут пряники, гамбургеры, хот-доги и пицца. По два пряника. В общем, пряники будут печься в духовке 180 градусов 10 минут, и они на тефлоновом коврике или тефлоновая бумага, но она похожа очень на тряпочку, прям очень-очень. Вот, и, и на ней, именно на вот этом коврике, я его, кстати, с Алиэкспресса заказывала, и он офигенного качества, он вообще просто супер. Э, и что хотел сказать, на нем оборотная сторона пряника очень гладкая, ровная, и не нужно присыпать его мукой совершенно. В общем, в духовку. Так, вот такая вот получается обратная сторона у пряника. Очень ровненькая. Хот-доги уже готовы. Вот такие вот они. Их очень-очень быстро делать. Теперь на очереди гамбургеры. Гамбургер, гамбургер и айсинг. Так, пицца, заготовки э, отдыхают, ждут меня. Я сейчас поеду на собрание. Я уже завел машину, чтобы прогревалась. Так что я сейчас пошла одену на... кому звонишь, сынок? Молодой человек с телефоном. Клево, так гирлянда еще горит. Все, я поехала. А то холодно тут стоять. Привет. Привет. Что надо делать? Скажи спасибо, что на рюкзак э, научилась правильно. <laughs> Да, так, за что будем мерить? Будем мерить? Да. Что будем мерить? Покажи. А где вы их берете, Зоя? Мы берем их в магазине. Они поехали. Они... Кто поехал? Мама поехал папой и купили шесть туфли. А, а тебе мне... что-нибудь купили? Нет, только себе они купили. А тебе что купили? А мне издат. А, Покажи, пожалуйста, э, звездочка моя, косичку свою. Вот, косичка. Я в шоке, Зоя, я косичка в шоке. Бурая. Я в шоке, ты Костя Дзю просто какой-то. <laughs> Так что, меряем? Да. Кто любит орехи? Я! А кто Я. Э, будет нам чистить орехи? Я! Ну, Правильно. Я! А расскажи, как ты собирала? А они падали, да? Ага. С дерева? Да, а как же они называются? А как же называются эти орехи, ты знаешь? Фундук. Фундук. А большие? А большие называются грецкий орех. Их можно отдельно кушать. Да. Они высохли как раз, да? нет, никто их не сушил. А, они не высохли? Мы их так едим. <laughs> Зоенька, ты лялю кормишь? Она же, бы посушила ее. А же газа нету, да? А, с этой а сушилки. Я приехала домой, зашла в Магнит Косметик. Эм, вот такие вот люблю фрекенбок мусорные пакеты на 60 литров именно. Да, на 60 литров. Или на сколько литров, я даже не посмотрела, прикиньте. Я глянула, что они на 60 сантиметров. Блин, а, ну да, на 60 литров. Да, папа-па. Так, э, они что-то 60... Сколько они стоят? Корм коту еще покупала фрикенбок 69 рублей стоит. И вот такие вот э, влажные салфетки, прямо с крышечками, они по скидке сейчас 64 рубля за две. То есть два по цене одного. А теперь вот эту мы открываем. Одна пусть закрыта, давай. А вот эту вот, видишь, язычок, и ты его тянешь. Так что не знаю. Ну, мне кажется, влажные салфетки такой расходный материал, который можно ну, Угу. Да, вот эту даже можно выкинуть. И все, вот так закрываем и кладем. Зато две. А вот это, это пусть, да. пакет э, для мусора. Да. Правильно ты Еще понимаешь. Ну, сейчас все уберу, да, это дело. Если еще вдруг такая акция будет, то, э, мне кажется, очень даже выгодно взять салфетки, еще и с крышечкой. Они мне так нравятся. Я доделала гамбургер, сейчас немножечко подсушу только в духовке, и все, они готовы. Буду делать два других пряника, это крестному и крестной. Вот. И заир... Э, покрыла их белым айсингом. Сейчас я музыку выключу. А... И аэрографом сделала вот такой вот плавный переход от голубого. Аэрограф мне уже показывала вот такой вот китайский, но он прекрасно работает. Единственный минус в нем это нет вот этой вот крышечки. Но, в принципе, у меня нет такого потока пряников, когда надо мне кучу-кучу, и оно переворачивает. То есть я просто ровно держу, не полную наливаю, все прекрасно работает, поэтому вообще мне он нравится. Ну, <laughs> три пряника, которыми я ими сделала, отличные. Эм, добавляю, разбавляю краситель водкой, заливаю сюда, и все хорошо. Собираю на столе, то это все, естественно, выбрасывать. Уже оно все храниться не будет, поэтому... Потому что нет никаких ни консервантов, ничего. Поэтому выкидываем остатки айсинга, не храним их вообще. По крайней мере, я вообще не храню. Мне кажется, это даже опасно. Блин, Максим, такая клевая песня. Меня будешь слышать. В общем, на сегодня все, иду спать. Почти 12 смонтировала видео. А, доделала пряники, завтра останется их только развести, а <laughs> развести, развести народ на деньги. А, пряники, в общем, отвезу на собрание завтра в школу. Собрание в садике прошло великолепно, если честно, все очень быстро решили. Как-то это же только первое собрание по этому поводу, поэтому непонятно, <laughs> насколько оно было продуктивным и эффективным, но пока там сидели, вроде бы все нормально. Вот. И завтра, да, расписываю кистью еще этого маленького малыша. Надеюсь, все получится, как я хочу, и посмотрим, что получится, в общем. И на сегодня, в общем-то, и все. Иду спать, хочу зарядку, хочу зарядку, хочу завтра проснуться пораньше. Не знаю, буду ли записывать зарядку, потому что я ее делаю, одеваю э, специальную, как это сказать, <laughs> бюстгальтер, в общем, спортивный. И занимаюсь в обычных коротюсеньких шортах, которые вам не понравятся. Поэтому для того, чтобы записать зарядку на видео, нужно одеться поприличнее. Вот, поэтому посмотрим, когда я ее запишу. Но запишу. Мне есть упражнения, которые очень нравятся, поэтому это обычные <laughs> вообще упражнения. Особенно мне нравится вакуум. Его я делаю обязательно, даже если не делаю эту зарядку. И э, планку тоже стараюсь делать, но сегодня ничего вообще не делала. Ну, вакуум делала, а больше ничего не делала, потому что мне пряники, я не могу отвлекаться. Я тут себя в мыслях расписываю себе цвета пряников. В общем, не знаю, прям заморачиваюсь. Вот, всем до завтра. Всем пока! План, кстати, на завтра составила себе. Совсем маленький, но составила.